Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Feliz sábado. ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho de bonito este día? Hola Dora, ¿cómo está amiga? Buenas noches. ¿Cómo ha estado amiga? Mis mejores deseos es de que haya, que haya tenido un lindo sábado. Ya que bueno que ya este sábado pues bueno se nos fue. Muy bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Angélica, hola amiga, ¿cómo ha estado? Feliz, buenas noches, dice. Así es, amigo, muchas gracias por estar por acá presente. ¿Cómo ha estado? La Corita, hola amiga, ¿cómo está? Buenas noches. Mientras yo acá, pues bueno, pasando a saludarlos. Y muchas gracias a los presentes por estar por acá. A no dejarme solo por acá. Muchas gracias. Marily, hola amiga, ¿cómo está? Buenas noches. Qué bueno, amiga Angélica, qué bueno. Eso pues me da mucho gusto, mucha alegría. Yo por acá muy bien, amiga. Muy bien, este, acá pues bueno, este, saludándonos y bueno, y muchas gracias, muy contento de que, de que esté acá presente, saludándolos y bueno, pues eh, eso pues da mucha alegría. Videos Tobar, hola amigo, ¿cómo estás? Muy bienvenido, ¿cómo has estado? Feliz sábado. Dora dice, oh my God, dice bien, gracias. Dice, sabe que, ¿Qué? que tu camarita dice que me avisa, dice tu video, dice, está bien raro. Bien rojo. Dice campanita, dice que me avisa, dice tu video está en rojo. Oh, de verdad. Oh, muchas gracias, muchas gracias por esas manitas. Feliz sábado, amigo Videos Tobar. Muchas gracias por estar por acá. Amigo Aldo, bienvenido, amigo. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por estar por acá presente. ¿Qué, qué te habías hecho? Me da mucho gusto y mucha alegría de tenerte por acá presente, amigo. Sí, muchas gracias. qué han hecho de bonito este día. Sonia, hola amiga, bienvenida. Muchas gracias por estar por acá presente. Muy bienvenida. Saludos a todos, dice, ahí saluden a nuestra amiga Sonia. Ella, pues bueno, ella es primera vez que está acá conmigo. Lucy Blocks, hola amiga, bienvenida. Muchas gracias por estar por acá. Se le agradece mucho. Muchas gracias, amigo Aldo. Muchísimas gracias. Te lo agradezco muchísimo. Eso, oh my dice, ya se me hacía extraño, dice, no mirar tu video, dice. Otra persona, dice, les pasó eso. También dicen que la camarita, dice, se desactiva. Oh, sí, sí, muy cierto. Muy cierto, eso pues, eso pasa. Y saben, a mí eso pues me pasa también. Honduras, hola amigo, muy bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Feliz sábado, amigo. Sí, eso, eso se desactiva. Este, y yo, pues bueno, hice, hice un recorrido casi en la mayoría, casi en todos. Este, la desactivé y la volví a activar en todos, pero ni aún cuando uno ya monetiza, viera, no le caen las notificaciones. A mí, pues bueno, últimamente desde que desde que moneticé, las notificaciones no me caen. Así es que yo, pues bueno, para pasar, para pasar este, a sus hogares, pues bueno, tengo que buscarlos. O si no, pues de entrar por completo este, a la plataforma y chequear, checar quiénes han subido video. Entonces, así es como yo, pues bueno, este, los puedo este, encontrar y así es como yo, pues bueno, voy a, este, a visitarlos. Porque a lo contrario, no me caen notificaciones lo Good, good light, dice, welcome, Low. Welcome. Thank you for your support. Thank you for being here, my friend. Sí, amiga Dora, tú tienes mucha razón. Saludos, amigo Ronnie. Muchas gracias por estar por acá. Muy bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo has estado, amigo Ronnie? Videos Tobar, dice Ronnie, saludos. Dulce oxígeno. Buenas noches, buenas noches amiga, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por estar por acá presente. Se le agradece muchísimo, muy bienvenida. Gloria e honra, hola, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo ha estado? Qué bueno, amigo Ronnie, sí, eso es lo que toca. Eso es lo que toca, echarle gana y siempre pues bueno para adelante. Lo malo pues desanimarlos, ¿me entiendes? Y bueno, pues la cosa es, pues bueno, siempre pues echarle gana y, ver pues qué pasa, qué, qué viene en el futuro. Dulce Oxígeno dice, muchas gracias, saludos desde Colombia, dice, oh, saluditos hasta Colombia, amigo, muchas gracias, muchas gracias, Dulce, por estar por acá presente, se le agradece mucho. Beto Betanzo, hola, mi amigo, ¿cómo has estado? Muy bienvenido, amigo. Así es, amigos, y bueno, pues muchas gracias a, a todos por estar por acá presente. Eli, Chanel, hola, buenas noches, muy bienvenida. La Corita, hola, bienvenida, amiga. Muchas gracias por estar por acá presente. Bueno, dice, ya, perdón, dice, es, es que me dio no sé qué, dice, pero ya, ya cambiamos, dice, de tema, dice, claro, para delante, se para atrás ni para tomar impulso a sí mismo, amiga. Y sí, pues bueno, este, siempre pues, bueno, hay que echarle ganas para adelante a ver qué pasa. Algo pues, algo pues lo va a traer el año nuevo. Maribel, hola amiga, ¿cómo está? Buenas noches. Ojos María, hola, saluditos. Muy bienvenido. Y sí, pues bueno, algo, algo bonito, algo bueno pues va a venir en el nuevo año. Y bueno, este, todo es pues de, echarle ganas, de no desanimarlos y bueno, porque bueno, a veces pues uno se desanima y todo eso. Pero bueno, este, nosotros pues no los desanimemos, nosotros sigamos siempre echándole ganas para adelante, que de eso se trata siempre. Siempre pues cada día es, mm, es un reto a la vida de vivir el día a día y siempre pues aprender cosas nuevas porque siempre todos en esta plataforma, siempre pues este, siempre tenemos algo, algo diferente cada día que aprender. Dice, no hay que desaparecer, desesperarse. Dice, hay que seguir adelante, lentos pero seguros. Así mismo, amigo, así mismo. Y sí, pues bueno, este, en esta plataforma este, muchos así se han desaparecido por eso mismo. De que bueno, pues que todo, pues bueno, lo hemos esperado que, que aparezca todo de una sola vez. Que el ingreso, pues, y todo, pues, aparezca de una sola vez. Y no, y esto, pues, se va dando paso por paso. Paso por paso. Esto es, pues, como un escalón, como una, una escalera que tenemos que ir grada por grada, paso por paso y hasta que, bueno, que logremos este, objetivo. Manualidades, hola, primera vez aquí, dice, con y soy fiel, dice, con mis amigos. Muy bienvenida Manualidades. Muchas gracias por estar por acá presente y saluden a, Manualidades, que no están con ella, pasen con ella. Muy bienvenida, amiga, este, mis amigos son tus amigos y bueno, pues si sabe chequea quién no, este, no está contigo y llévatelo, amiga. Y de eso se trata acá, este, acá el sol sale para todos. Así es, amigo Ronnie. Bueno, este, muchos, pues, cuando llegamos a monetizar, pues, eh, quisiéramos ver que ya, este, rápido, pues, el ingreso ya al tenerlo, este, enfrente, pero esto, pues, siempre, pues, sigue, este, bueno, es un proceso. Y lo malo, pues, es es desesperarse, desanimarse o tirar la toalla. Porque cuando uno pues este, se desanima o cuando se desespera, pues tira la toalla y bueno, y, y corre adelante. <laughs> no espera las oportunidades que aparezcan. <laughs> Javi, hola mi amigo, bienvenido. ¿Cómo has estado amigo? Mucho gusto de verte por acá. Muy bienvenido. Como siempre, dice, idea amable, y respetuoso. De eso se trata, amiga. Y bueno, pues acá siempre, pues bueno, este, compartimos ideas y también, pues bueno, este, también quien necesita un poco de consejo, un poco de orientación, pues bueno, estamos siempre a la orden. Siempre de una o de otra manera, pues bueno, te este, damos recomendaciones. Aunque sea un poco, pero sí, pues, este, lo poco, pues, sirve de mucho. Myra Channel, sí, muy cierto, es muy difícil, dice esta, esta maíz. <laughs> Así es, amigos, y bueno, pues no nos desesperemos. A veces, pues bueno, lo sentimos triste cuando sentimos que, que ciertos amigos, pues bueno, se nos van y todo eso. A veces decimos que YouTube es que los quita. No, él no los quita. Lo que pasa es de que, bueno, este, no quieren estar con nosotros y bueno, ya saben pues de que uno no puede, no puede detenerlos y, y qué se va a hacer. Hi, my friend. Oh, I, am here from Korea. Eh, Welcome, my friend. Thank you for, thank you for your support. Thank you for being here, my friend. Ahí, pues bueno, amigos, si quieren ir a Corea, ahí tenemos a nuestro amigo, no sé cómo se llama. Solo le voy a decir TV. TV. You Thank you. Thank you very much. Así es, amigos, y bueno, este, de eso se trata. Eh, Machu, hola, mi amigo, bienvenido, bienvenido, ¿Cómo, ha estado? Feliz sábado. Muchas gracias por estar por acá presente en este directo. Yo, mamá, y hola, ¿cómo está? Dice, hola, mi amigo, mi chef, dice, preferido. Paso a saludar, dice, porque aquí, dice, ya casi las 11. Acá, acá, pues bueno, ya casi son las 12. <laughs> Mayra dice, Tito, no, no fiesta hoy. Dice, no, amiga, no fiesta. No fiesta. Francisco de León, hola mi amigo, bienvenido. Muchas gracias por estar por acá presente. ¿Cómo ha estado? Feliz sábado. No fiesta, amigo. Y bueno, pues acá, este, muy bienvenidos, muy bienvenidos. Y bueno, pues acá, tenemos que bailar nosotros. <laughs> Solo que sin música. <laughs> casi siempre, casi siempre no he, puesto música. Bueno, quiero ver, en una ocasión puse música sí. pero música así este, de la que no es, no contiene este copyright. Ahí sin copyright. Y bueno, pues sí, tiene otro, tiene otro, otro sistema y sí, pues bueno, se siente, se siente bien, si uno pues se distrae mucho más todavía, este, escuchando la música y todo eso. Xiomara, hola mi amiga, bienvenida, muchas gracias por estar acá presente, saluden ahí a nuestra amiga Xiomara, que ya no está con ella. Ella pues bueno, creo que es nuevita acá de estar conmigo. Lara, bienvenida amiga, ¿cómo ha estado? Buenas noches. Ulda Rickman, bienvenido mi amigo, muchas gracias por estar por acá, ya se me había pasado. ¿eh? disculpe que bueno, pues no lo saludé cuando venía llegando, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias. A ver, pues de que está en casa y siéntase libre de, de platicar con nuestros amigos y hacer amigos ahí también. Y bueno, están todos invitados también. El día de mañana hacemos directivos también. Este, para conseguir amigos. El día de mañana, pues bueno, hacemos promociones para poder tener más amigos. Siempre, pues bueno, el día de mañana buscamos, buscamos ahí este, cómo poder tener amigos y siempre pues apoyando ahí los canales pequeños. Y también para los grandes también siempre pues hay para todos y acá pues bueno el sol sale para todos. Así es, amigos, así que bueno que se están saludando por ahí. ¿Cómo ha estado, amiga yo, mamá? Felicidades, felicidades por su logro, por, su, por llegar a su meta, por llegar a la monetización. Eso pues bueno, me da mucho gusto, me da mucha alegría porque así pues en verdad le ha echado gana y sí sé que todo el que llega a monetizar pues es porque le ha echado gana. Porque sé que es un esfuerzo súper, súper grande. Amor, bienvenida amiga, amor por la cocina, muchas gracias por estar acá. Muy bienvenida a mi directo, se le agradece muchísimo. Y bueno, y cuando siempre pues estar en directo, pues, voy yo, he estado en mi trabajo, pero bueno, allí se lo he mantenido este, en reproducción, amiga, su, su videíto. Así es que bueno, es como, es como, como si yo haya estado allí, pero solo que no le comentaba, eso era lo único. Si le comentaba, pues le venía a comentar, ah, ya las 500 y ya me desaparecía. <laughs> Brenda Thompson, hola amiga, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias Tito, dice, un placer estar aquí, dice, ya sabe, muchas gracias amiga, muy amable como siempre. Delicias, hola, bienvenida, buenas noches. Soy Rosy, hola, bienvenida. Soy Rosy, muchas gracias por estar por acá, se le extrañaba. Ajá, dice, ay Tito, dice, así me pasa, dice a mí con algunos, dice, sí, es muy cierto. A veces, pues, bueno, y como vemos, pues, es bastante difícil pasar con todos a la vez, pero sí, pues, bueno, esto vamos, pues, paso por paso. Y bueno, pues, a los que alcanzamos, a los que alcanzamos a pasar el resto del día. De ahí, pues, bueno, los siguientes se quedaron para el siguiente día, pero sí, siempre, pues, bueno, se trata de, de apoyarlos siempre unos con otros. Así es, amigo. Delicias, hola. Muy bienvenida, Angélica, dice Delicias, hola. Así es, amigo, así que bueno que se están saludando por ahí. Sí, a veces pues uno pues bueno quisiera estar escribir, escribir y escribir, pero se hace bastante difícil a la vez pues, cuando uno pues bueno tiene otras cosas que uno pues está haciendo, por ejemplo pues por ejemplo, pues a veces estamos en nuestro trabajo, estamos, pues bueno, este, eh, haciendo otros que hacer, así es, pues este, como siempre, pues bueno, hay muchas diligencias que hacer y, a veces, pues bueno, uno no puede comentar, pero bueno, a veces, pues lo que yo hago, eh, pongo este en reproducción y me echo mi teléfono en la bolsa o, o ando haciendo lo que ando haciendo, pues bueno, por allá está, pero allá está, está girando. Así es que bueno, ese tiene mucho trabajo. <laughs> Tiene mucho trabajo que cumplir. Cesarín, hola, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Eddie, hola. Bienvenido. Dice yo, mamá, y Mayra, dice, ajá, eso nos falta, Ese del puro. <laughs> Así es, amigo, así que bueno, <laughs> de comer. <laughs> ah. al ratito, al ratito. Por acá, amigos, estaré muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por estar por acá, amigo. Dice Brenda, solo haré, dice, ya no, ya no quiero leer, dice, lo es mal agradecido, dice por mi espacio salió de lugares, dice, de, de y desde que se, se hizo la novia, solo mal habla de mí que le amor, ¿sabes cómo? Oh. El ruso, bienvenido. <laughs> ah, de ahí están todos los secretos, amigo. <laughs> dice, amigo, dice, busquemos, dice, público de USA, dice, oh, o oh, Canadá, porque es donde pagan, dice, mejor, dice. Así es, amigos. Y bueno, la misión es hacer amigos que, bueno, tarde o temprano, pues bueno, vamos a llegar a una parte donde, donde se, pueda, se pueda encontrar mejor. Porque día con día, pues bueno, vamos a este como, como cuando estamos con la cuchara, este, este, sacando las, las verduras del caldo entre más, este, entre más rápido este, o más fuerza le hagamos a la cuchara, más adentro va a llegar a la cuchara. Mayra Chanel dice, dulce, sí, muy buena, muy buena idea, amiga. Sigmac dice, aunque dicen, dicen muchos que soy muy, muy serio, dice, también tengo un poco de, de buen humor, dice, escondido, pero lo tengo, dice. Así es, amigo, así sí, pues es muy lindo. Sí, en eso pues a veces uno se equivoca a las personas. Cuando uno las mira físicamente, pues bueno, este, dice, bueno, wow, pero qué seria se mira esa persona, pero al final, pues bueno, cuando ya uno pues entra, entra pues este, entra pues a, a conversar con esa persona, pues bueno, sientes esa dulzura, sientes eso que te atrae y que sí, pues bueno, esa persona pues no es lo que tú pensabas. Así es, amigos. Y bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por estar acá pendiente, por estar acá en este directo. Muchísimas gracias, les agradece muchísimo. Y bueno, y creo que ya entre poco tiempo los vamos también. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos por haber estado y a los que están acá en este momento. Se le agradece muchísimo. A mí me, me lo han dicho y sé mucho que soy, dice, muy seria. Y no soy tan seria. <laughs> Los que están, dice, pasando a mi casa, dice, al rato voy, dice, con ustedes. Yo me tomo, dice, mi tiempo para mirar su contenido. Sí, amiga, muy cierto. Y a veces eso, pues, es lo que pasa. A veces, pues, muchos se desesperan. Muchos desesperan y dicen, wow, este ya no pasó o esta ya no pasó. Y bueno, pues, y van y se le quitan ahí su regalo y se van. Y luego, pues, y uno, pues, va con ellos, pero al final eso ya no lo puede, ya no lo obtiene. Sí, esto pues bueno, no es de desesperarnos. Así ah, es, amigo, no nos desesperemos. Esto siempre, pues bueno, se va dando con el tiempo, la oportunidad. Y bueno, pues si cuando se da la oportunidad, pues bueno, es de aprovecharla. Es como vivir, vivir nada más el, el momento de disfrutar pues el día a día y así, de esto pues así, así, así es. Yo también soy muy serio dice, pero después, dice, agarro confianza, y no me, y no me paran, dice. <laughs> muy cierto. Eso mismo, pues bueno, dicen de mí también, que bueno, que yo soy serio. Yo soy serio, y peor con lente, pues bueno, creo que se mira peor uno. <laughs> Se mira peor uno, más serio todavía. Si uno va, dice, a la rápida puede ser espanto. Así amigos, y bueno, muchísimas gracias. En cuatro minutos nos vamos, amigos. Muchísimas gracias y bueno, ahí pues bueno, pueden despedirse uno con otros, este, desearse ahí las buenas noches. Y asimismo, pues yo les digo pues las buenas noches también. Muchas gracias a todos por haber estado en este directo. Muchísimas gracias a todos los presentes. Se les agradece y se les aprecia mucho. Yo pues bueno, este, muy agradecido con ustedes veré tu piña nada y te de responder. Te respondo, y se soy honesta, dice. Sí, amigos, sí, amigos. Ahí saluden a nuestra amiga Antia, quienes no están con ella. Ella, pues bueno, le gusta apoyar mucho también. Salúdenla y pasen con ella. Y yo, pues bueno, siempre pues ahí les estaré recomendando, recomendando a nuestros amigos que sí, siempre pues ellos están apoyando y yo pues bueno, siempre pues estoy siempre pues para poderles encontrar amiguitos también. Así es que no se me desesperen si en algún momento hago un directo y no los menciono, no los promociono, pues bueno, este, no es porque no quise, no es porque no quise promocionarlos, pero sí, pues este, siempre, pues bueno, este, esta cosa pues siempre va día por día, día, y siempre, pues bueno, se trata de ir viviendo el día a día y siempre, pero sí, siempre, pues hay una oportunidad. A veces pues pasa de que a veces pues uno dice, mira, pasa, pasa con Juliano. Pero hay directos de que sí, siempre pues casi la mayoría, todo lo que está en el directo ya todos los tenemos. Y bueno, ya ahí pues bueno, se hace difícil, nadie pasa con uno porque este, todos pues ya los, ya los tenemos ya. Por do sol, buenas noches amiga. Mucha abrigada con tu presencia, amiga. Mucho abrigado con tu presencia. Jane, bienvenida amiga, muchas gracias por estar acá en este directo. Buenas noches, dice a todos que tengan una linda, un lindo domingo. Así es amigos, un lindo domingo y bueno, pues los vemos mañana primero Dios Ojalá, pues bueno, tengamos una noche con un lindo y hermoso sueño, soñando ahí con los angelitos. Dulce sueño, amiga Elizabeth Molina. Bueno, pues amigos, nos vamos siguiendo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto mañana, primero Dios. Y bueno, pues muy agradecido con ustedes, con su presencia, de haber estado acá conmigo, por no dejarme solo. Bueno, se los agradezco muchísimo. Bueno, pues amigos, los vemos mañana, primero Dios. Así es que bueno, un beso para todo. Los vemos pronto mañana, amigos. Que tengan una feliz noche y un lindo amanecer. Hasta luego, amigos.